Thank you. ¿Qué vamos a hacer hoy, a Tomar unas fotos, beber, pasear un ratito. Fotos, beber, pistear, cabrón. Pistear, cabrón. Pero fotos primero. señor.